Vamos a ver para aquí, eh. Vale, pues.

Μαλάκα, τι να ρε λίγο, παρακαλώ. Μη με κουβαλάς τόσο πολύ. Έλα, ε, υπάρχει κι έλα Έλα εδώ, υπάρχει κι άλλος ένας. Είναι μέσα στο στους μας. Μαλάκα, έχω 100% στα συνάψη σήμερα.